Следующая задача с чемпионата СНГ 2017 года – это змея. Отмечены голова и хвост змеи. Касаться они не могут, поэтому мы их отделяем. Далее рекомендую смотреть на числа, стоящие по краям. Большие числа. Причем в двух соседних рядах. Тут две шестерки мало что дают, а вот эта шестерка и тройка сразу говорит о том, что правая шестерка реализована единым куском. Если бы она была двумя кусками, то рядом с ней стояло бы не меньше четырех. Раз, два, три, четыре, пять. Это заполнено. Шестая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И это заполнено. Но соседняя двоечка в этом ряду говорит о том, что ровно одной клеткой мы входим и ровно одной выходим. Значит, здесь мы свернуть не можем. Продолжаем кусок ниже, и верхняя клетка уже становится недостижима. Данные две шестерки теоретически могли быть реализованы двумя длинными кусками. Скажем, здесь 6, сворачиваем, здесь 6. Но голова змеи, стоящая посередине второго ряда, не дает возможным такую реализацию сделать. Поэтому верхняя шестерка будет реализована двумя кусками. три с одной стороны и три с другой. Значит, средняя раз два три четыре пять третья. И аналогично раз, два, три, раз, два, три. Точно будут заняты. Теперь не вижу другого способа, как, кроме как небольшой перебор. Предположим, мы сразу пойдем направо от головы. Значит, эти две клетки пусты, и данная петля будет вот такой. Выходим дальше, выходим еще ниже. И замечаем, что в этом ряду уже все четыре клетки нами реализованы. А нам еще нужно вывести второй конец змеи где-то. Значит, направо мы ходить не можем от головы. Мы идем налево. А справа мы ее ограничиваем и рисуем петлю то, что можем. Выводим следующий конец. И замечаем, что 4 клетки здесь, а всего в ряду 5 клеток. И пятая нужна для того, чтобы вывести оставшийся хвост. Значит, отсюда мы должны свернуть. И свернуть не внутрь, а наружу. И мы соединяем с хвостом. Окружаем все кусок. Аналогично, эти две клетки не могут быть продолжены ниже. Поскольку мы тогда реализуем всю тройку, никак, никак не сможем вывести этот хвост. Значит, мы сразу сворачиваем. Ну и дальше уже целиком реализуем нашу шестерочку, выводим ее, выводим дальше, останавливаемся. Оба ряда у нас заполнены. Двойка. Мы помним, что мы должны выйти, не меняя направление. Значит, том ряду, где мы упираемся в верхние пустые, мы выйти не можем. Зачеркиваем. Аналогично четверка. три реализовано, осталась всего лишь одна клеточка ровно для выхода. Поэтому те ряды, где мы упремся, мы зачеркиваем. Пятерка единственным образом реализуется вот так. Сворачиваем на шестерку. Но дальше не знаем, либо будет это один конец, один кусок, либо двумя петлями. Но можем вычеркнуть то, что можем вычеркнуть. До сюда мы тоже не дотянемся. Теперь предлагаю рассмотреть верхний ряд. Три мы клеточки реализовали в этой шестерке, осталось еще три. А в нижней шестерке раз, два, три, четыре еще две. Поэтому как бы мы ни шли, например, вот так, мы должны свернуть еще на одну клеточку. Этот путь может быть и другим, но выйти мы все равно обязаны вот здесь. Здесь тройка. Значит, путь наш прям. Прям, прям. До двойки. Нет, вот эту тройку я промахнулся. Тут надо было свернуть надо было свернуть. Подумаем еще куда. Но очевидно, чтобы реализовать шестерку, надо свернуть налево. И шестерка рисуется единым куском до конца. Выходим отсюда. Убираем все пустые. Шестерка нижняя реализована. 3 и 3. Из каждых сторон сворачиваем. Тройка реализована. Выходим. Ну и чтобы реализовать пятерку в этом ряду, мы должны эти три клеточки оставшиеся заполнить. И верхнюю часть тоже у тройки одна клетка есть. Две должны быть вот здесь. Значит, путь только такой. Соединю его для наглядности. Задача решена.